O'zbekiston Respublikasi referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida 9-Surxondaryo okrug komissiyasi a'zolarining navbatchilik jadvalini tasdiqlash to'g'risida bu yerda grafik ishlab chiqqanmiz e, vaqtini ham belgilaganmiz e, buni hozir biz e, <clears throat> tegishli tashkilotlar bilan ishlab bu yerda mashina ya'ni avtomashinalar masalasini qo'yyapmiz bu yerda turadi navbatchilik bo'yicha shu yerda o'tirgan komissiya a'zolari shunga rioya qilishlarini so'rayman man e, bu sizlarga tarqatiladi hozir kitobcha qilib tarqatib beramiz shunga amal qilishlarini so'rayman marhamat tasdiqlab olishimiz kerak rozilar qarshilar betalablarga rahmat yig'ilishda kun tartibida sakkizta masala ko'rib chiqildi birinchi navbatda referendumni o'tkazish bo'yicha barcha komissiya a'zolarini ish vazifalari taqsimoti belgilab olindi shu bilan birgalikda ish jarayonlarini tashkil qilish uchun e, ish jadvali tasdiqlandi shuningdek vazifalar taqsimotida barcha tumanlar va shahardagi e, uchastkalar bo'yicha ish olib borish uchun belgilangan taqsimotga ko'ra e, komissiya a'zolari biriktirildi ish hujjatlari nomenklaturasi belgilab olindi bir ovozdan komissiya a'zolarini ish vazifalaridan ozod qilish bo'yicha E, kun tartibidagi masala bo'yicha qaror qabul qilindi hududlarga biriktirish xo'jalik faoliyati e, e, hamda moliyaviy ishlarni amalga oshirish uchun komissiya tarkibidan a'zolar belgilandi fuqarolarning elektron ro'yxatini shakllantirish bo'yicha sijibat tizimini tizimida amalga oshirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab olindi bu bo'yicha mas'ullar belgilanib ularga ish vazifalarini mukammal tarzda amalga oshirish bo'yicha tegishli topshiriqlar belgilab berildi shuningdek yig'ilish davomida a'zolar tomonidan bildirilgan barcha fikr mulohazalar yig'ilish raisi va o'rinbosari kotibi tomonidan muhokama qilindi va tegishli qarorlar qabul qilindi